الحين ايه ايه يلا يلا هو ذا هو هو والله هو ذا والله شوف شوف يا باي ميت <laughs> Mikey.